درود همراهان گرانقدر حالتون چطوره در این درس و در این کلیپ حالا من خجالت میکشم اسمشو بذارم آموزشی عبارت ها و جملاتی رو با هم یاد خواهیم گرفت و مرور خواهیم کرد البته از نظر جمله بندی و ساختار نه از نظر معنی که در جنگ و جدل و بحث و دعوا استفاده میشن و یاد گرفتن اونها بد نیست اما اگر عاقل باشیم میدونیم که طبیعتا نباید استفاده بکنیم ولی اینکه بدونیم اگر جایی شنیدیم بتونیم reaction مناسب داشته باشیم هرچند به نظر شخصی من بهترین reaction تو جنگ و جدل و دعوا فراره آقا فقط فرار به حال عبارت و جملاتی که در این درس یاد میگیریم رو فقط یاد بگیرید و بلد باشید لازم میدونیم که بی نهایت سپاسگزار باشیم از لطف خداوند برای این فرصت آموزشی و برای حمایت های بیدریق شما عزیزان دست تک تک شما عزیزان رو در هر کجای دنیا که هستید میبوسیم برای اینکه انگلیسی مثل آب خوردن رو همراهی و حمایت میکنید سایتون کم نشه بپردازیم به ها و جملاتی که در این درس فرا خواهیم گرفت. آف! باز آف! بزن به چاک برو پی کارت دمت دمت n ش تلفظ نمیشه Damn it damn it این لعنت بهش لعنتی drop it drop it drop it یعنی بیخیالش رو بندازش بره رهاش کن drop it get out تلفظ out رو توجه بکنید get out Get out! Get out! یعنی بزن در، بزن بیرون، برو بیرون. Go away! Go away! تلفظ W رو دوستان توجه بفرمایید away نمیگم نیش دندونهای بالا لب پایین رو نمیگزه این تلفظ ویه در تلفظ W لب هاتون باید تقریبا حالت بوسه باشه Go away Go away Go away یعنی برو بابا گم شو دور شو آپ زبون به دهن بگیر ساکت باش هاش آپ نانسنس نانسنس نانسنس یعنی بیخود معنی چرت بیهوده نانسنس Shut it shut یعنی بستن it اشاره میکنه به دهن طرف shut it یا shut it یعنی ببندش دهانتو ببند حرف نزن Shut up shut up shut up یعنی ساکت شو خفه شو ساپت توجه بکنید دوستان نمیگم استاپ ایت استاپ ایت استاپ یعنی متوقف کردن ایت اون کاری که دارید انجام میدید یا اون کاری که طرف داره انجام میده stop تمومش کن بس بابا بی خیال stop تمومش کن بی کوایت بی کوایت بی کوایت یعنی ساکت باش حرف نزن بی کوایت بیگ ماوس بیگ ماوس یعنی دهنلق وراج بیگ ماوس چیزت چیزت چیزت یعنی بزن به چاک خیلی آمیان است بزن به چاک برو پی کارت چیزت کام آف یعنی برو بابا برو بینیم بابا برو بی خیال بابا کام آف Come off! curse me curse یعنی فوش دادن curse me یعنی لعنت به من curse me لعنت به من curse me damn you همطور که گفتیم ان در دم تلفظ نمیشه damn you یعنی لعنت به تو کسافت damn you دیپ شت شیت نیست دوستان شت دیپ شت دیپ شت یعنی دردسر خیلی بزرگ موقعیت خیلی بد البته به آدمایی که خیلی هم مزخرفن بهشون گفته میشه دیپ شت دریم آن دریم آن یعنی به همین خیال باش دریم آن ایزی من ایزی من یعنی بابا آروم باش مرد سخت نگیر ایزی من فاک آف فاک آف خیلی بیادبیه یعنی گورتو گم کن گم شو بابا برو پی کاره فاک آف گت لاست، گت لاست get یعنی حاصل کردن دست یافتن لاست یعنی گم شدن یعنی گم شدن رو دست بهش پیدا کن میشه چی؟ میشه گم شو بابا get lost god damn god damn یعنی لعنت خدا god damn hands off یعنی دستتو بکش بکش دست تو هنز آف هنز آف هل نو هل نو هل به معنی جهنمه ولی اینجا برای تاکید استفاده میشه هل نو یعنی عمرن را نداره اصلا امکان نداره هل نو I mean it I mean it یعنی چی من جدی میگم یعنی من جدی میگم منظورم همین بود آمینت. من در مورد چیزی که گفتم جدیم ام Let it go Let it go یعنی بیخیال شو بذار بره بابا بیخیال Let it go Bullshit Bullshit مزخرف چرت bullshit stop nonsense stop nonsense چرنگویی رو بس کن تموم کن stop nonsense such a people such a people یعنی عجب آدمایی عجب آدمایی پیدا میشن such a people what a trouble what a trouble یعنی عجب مصیبتی عجب دردسری what a trouble What's my sin? What's my sin? یعنی من گناهم چیست؟ من چه گناهی کردم؟ What's my sin? You look fishy. You look fishy. fishy یعنی مشکوک. look یعنی به نظر رسیدن. یعنی مشکوک میزنی مشکوک به نظر میای You look fishy Behave yourself Behave yourself یعنی مواظب رفتارت باش Behave yourself Button your lip. Button your lip. یعنی لباتو دکمه بزن یعنی ببند لباتو دیگه حرف نزن. Button your lip. Stop being a fool. Stop being a fool. یعنی از احمق بودن دست بردار. Stop being a fool. That's so annoying. That's so annoying. یعنی خیلی آزاردهنده از ضد حاله. That's so annoying. پیس آف پیس آف یعنی گم شو. عبارتی برای اینکه مزاحمتون رو دور کنید. پیس آف رانگ گای رانگ گای رانگ یعنی اشتباه گای یعنی فرد یا رو Wrong guy یعنی آدم اشتباهی فرد اشتباهی wrong guy be polite be polite یعنی معدب باش be polite Be silent. Be silent یعنی سکوت را رعایت کنید ساکت باشید Be silent Don't lie Don't lie یعنی دروغ نگو Don't lie دام بانی بیش خونده نمیشه بانی یعنی مشنگ و منگل خنگ خدا دامبانی forget it forget it یعنی فراموش کن اون قضیه رو forget it Go to hell. Go to hell. یعنی برو به جهنم. Go to hell. Hands off. Hands off. یعنی دستاتو بکش. دستتو بکش. Hands off. Hey, Balky! Hey, Balky! یعنی hey, گنده بک. Hey, Balky! I hate you. I hate you یعنی ازت متنفرم I hate you kill over kill over یه راه بیادبی برای گفتن برو بمیر kill over back keep back یعنی جلو نه یا عقب بمون keep back keep cool keep cool یعنی خونسرد باش خونسرد بمون keep cool pipe down pipe down یعنی خفه خون بگیر ساکت شو pipe down zip it up zip it up یعنی زیپ دهنتو بکش ساکت باش zip it up be patient be patient یعنی صبور باش be patient cut it out cut it out یعنی تمومش کن cut it out don't curse don't curse یعنی فوش نده ناسزا نگو don't curse pop it out pop it out یعنی بده بیرون بگو دیگه بنال دیگه pop it out spit it out spit it out یعنی جون بکن حرف بزن بده بیرون بریم بده بیرون بابا spit it out Such a guy Such a guy یعنی عجب آدمیه این دیگه کیه Such a guy Cut the crap Cut the crap یعنی دست از این حرفای علکی و چرت بردار چرن نگو مزخرف رو تموم کن cut the crap don't shout don't shout یعنی داد نزن don't shout Shake a leg. Shake a leg. یعنی پا پاتو تکون بده تکون بده خودتو shake a leg shame on you shame یعنی شرم بر تو باد خجالت بکش shame on you Stop fooling. Stop fooling. یعنی مسخره بازی در نیار. مسخره بازی رو تموم کن. Stop fooling. Stop nagging. stop nagging یعنی دست از نق زدن بردار نق زدن رو تموم کن stop nagging stop talking stop talking یعنی حرف نزن حرف زدن رو تموم کن ادامه نده Stop talking. What a dork. What a dork. یعنی عجب آدم بیخرد و بیمنطقی. What a dork. What a mess What a mess یعنی چه افتضاحی عجب افتضاحی What a mess You are dead You are dead یعنی دخلت اومده خودت رو مرده بدون تو مردی دیگه You are dead Don't do that Don't do that یعنی اون کارو نکن نکن Don't do that Go fly a kite Go fly a kite یعنی برو پی کارت بزن به چاک Go fly a kite How dare you How dare you این چطور جرأت میکنی How dare you How on earth How on earth یا آخه چطور آخه کجای دنیا همچین چیزی ممکنه How on earth Huff and puff Huff and puff یعنی هارت و پورت کردن Huff and puff I screwed up I screwed up یعنی من گن زدم خرابکاری کردم I screwed up Stop fooling Stop fooling یعنی مسخره بازی رو بذار کنار Stop fooling Stop talking Stop talking یعنی حرف نزن حرف زدن رو قطع کن Stop talking Take it easy take it easy یعنی سخت نگیر ساده بگیر ماجرا رو take it easy this is silly this is silly یعنی این احمقانه است this is silly What a chick! What a chick! چه دافی عجب خانم خوشگلی چیک معمولا به خانم خوشگل یا زیبا گفته میشه What a chick What a hassle What a hassle یعنی عجب گیری کردیم ها عجب گرفتاری ها What a hassle What a relief What a relief یعنی خیالم راحت شد چه آسودگی What a relief What's wrong? What's wrong? یعنی چی شده؟ مشکل چیه؟ What's wrong? Are you crazy? Are you crazy? Crazy یعنی دیوونه. Are you یعنی هستی. Are you crazy? مگه دیوونه شدی مگه دیوونه ای دوستان توجه داشته باشید تلفظ crazy نمیگم کریزی ای نداره اولش crazy Are you crazy? Are you crazy? Cut the comedy. Cut the comedy. کات یعنی قطع کردن بریدن the comedy یعنی همین این شوخی و مسخره بازی که داری انجام میدی این کمدی که داری بازی میکنی رو تموم کن قطعش کن cut the comedy دست از شوخی و مسخره بازی بردار cut the comedy cut the comedy damn this life دم this life انش خونده نمیشه دوستان Damn یعنی لعنت This یعنی این Life یعنی زندگی Damn this life یعنی لعنت به این زندگی دم this life Damn this life Do not be funny Don't be funny فانی یعنی بامزه don't be یعنی نباش بامزه نباش یا مزه نریز خوشمزه بازی در نیار don't be funny don't be funny Do not blame me. Blame یعنی سرزنش کردن. do not یعنی نکن do not blame یعنی سرزنش نکن می مرا سرزنشم نکن don't blame me don't blame me don't panic me don't panic me پنیک یعنی هول کردن دست و پای کسی رو گم کردن یا دست و پای خود رو گم کردن don't panic یعنی هول نشو don't panic me یعنی منو هول نکن don't panic me don't panic me do not say more Don't say more more یعنی بیشتر say یعنی گفتن Don't say more یعنی دیگه چیزی نگو چیز بیشتری نگو Don't say more Don't say more Do not show off Don't show off show off یعنی پوز دادن خودنمایی کردن don't show off یعنی خودنمایی نکن یا پوز نده don't show off don't show off Don't talk big. Big یعنی گنده و بزرگ. talk یعنی صحبت کردن و حرف زدن don't talk یعنی حرف نزن big یعنی بزرگ don't talk big یعنی گنده تر از دهنت حرف نزن گنده گنده حرف نزن don't talk big don't talk big Do not tease me. Don't tease me. تیز یعنی اذیت کردن یا سر به سر گذاشتن Don't tease me یعنی سر به سرم نگذار منو اذیت نکن Don't tease me Don't tease me I am what I am I am what I am I am یعنی من هستم What I am یعنی همین که هستم I am what I am یک اصطلاح هست و یک عبارت است به معنی من همینی هستم که هستم I am what I am I am what I am I hate you all I hate you all You all یعنی همه شما I hate یعنی من متنفرم I hate you all یعنی از همتون متنفرم I hate you all I hate you all Get off my back Get off my back یعنی دست از سرم بردار بابا ولمون کن یک اصطلاح هست به این معنی get off my back get off my back I will fix you. I will fix you. fix یعنی درست کردن، روبرا کردن چیزی که مشکل داره I will fix you یعنی من درستت خواهم کرد آدمت خواهم کرد I will fix you I will fix you I will show you I will show you این عبارت یک حالت تهدید داره یعنی نشونت میدم حالیت میکنم نشونت خواهم داد I will show you I will show you I will teach you I will teach you همطور که میدونید teach یعنی آموزش دادن I will teach you یعنی آموزشت خواهم داد یادت خواهم داد I will teach you I will teach you It is nonsense It's nonsense nonsense یعنی چرت و بیمعنی it's nonsense یعنی بیمعنی چرت و پرته it's nonsense it's nonsense leave me alone leave me alone alone یعنی تنها leave me یعنی مرا رها کن Leave me alone یعنی تنها رهایم کن ولم کن تنها بگذار Leave me alone Leave me alone Do not bother me Don't bother me یعنی مزاحم نشو bother یعنی مزاحمت ایجاد کردن یا مزاحم شدن don't bother me یعنی مزاحم من نشو don't bother me don't bother me do not lie to me don't lie to me lie یعنی دروغ گفتن don't lie یعنی دروغ نگو to me یعنی به من Don't lie to me یعنی به من دروغ نگو Don't lie to me Don't lie to me Get off my case Get off my case دست از سرم بردار یک اصطلاح هست به معنی دست از سرم بردار این ماجرای ما رو بیخیال شو get off my case get off my case How rude of you. How rude of you. رود یعنی گستاخ و رو. رود of you یعنی گستاخی تو how rude of you یعنی تو چقدر گستاخ و بیعدبی. how rude of you how rude of you I am so nervous I'm so nervous nervous یعنی عصبی so برای تاکید زیاد بودن از حد بیان شده I'm so nervous یعنی اعصابم خیلی خورده یا خیلی عصبی هستم I'm so nervous I'm so nervous I deeply regret I deeply regret regret یعنی پشیمان بودن deeply یعنی عمیقا واقعا در اینجا I deeply regret یعنی من واقعا پشیمانم I deeply regret I deeply regret I don't mean it.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 Mind your words. Mind your words یعنی حواست به کلماتت باشه خیلی خلاصه تر حرف دهن تو بفهم Mind your words Mind your words Shut your mouth Shut your mouth یعنی دهنت رو ببند. Shut your mouth. Shut your mouth. Would you stop? Would you stop? Would you stop? یعنی میشه خواهش کنم بس کنی. Would you stop? Would you stop? You better hush. You better hush. hush، معادل هیس در فارسی است که میگیم هیس صحبت نباشه you better یعنی بهتر تو hush یعنی بهتره که ساکت باشی you better hush. You better hush. You let me down. You let me down. down یعنی پایین you let me down یک اصطلاح و یک عبارت است به معنی تو مرا ناامید کردی you let me down you let me down You will find out. You will find out. Find out یعنی پی بردن یا فهمیدن. You will find out. You will find out. Do not be a dirty mouth. Don't be a dirty mouth یعنی بد نباش حرفهای ناجور و ناسزا نزن Don't be a dirty mouth Don't be a dirty mouth Be down to earth Be down to earth Earth یعنی زمین down یعنی پایین be down to earth یک اصطلاح هست یعنی خاکی باش فروتن باش be down to earth be down to earth better to cut it better to cut it یعنی بهتره که موضوع رو یا مشاجره رو تمومش کنیم better to cut it better to cut it bite your tongue bite your tongue یعنی زبانت رو گاز بگیر این حرف رو نزن bite your tongue Bite your tongue. Do not bother me anymore. Don't bother me anymore. یعنی بیش از این مزاحم من نشو بیش از این منو اذیت نکن. Don't bother me anymore. Don't bother me anymore. enough is enough enough یعنی کافی enough is enough یک اصطلاح هست یعنی بس دیگه بس کن دیگه کافیه دیگه enough is enough enough is enough hold your tongue Hold your tongue یعنی جلوی زبانت رو بگیر بفهم چی داری میگی Hold your tongue Hold your tongue I am sick of you. I'm sick of you. اصطلاحی است به معنی اینکه من حالم از تو به هم میخوره I'm sick of you I'm sick of you Keep out of this Keep out of this یعنی از این ماجرا یا از این دعوایی که ما داریم میکنیم یا از این موضوعی که داریم صحبت میکنیم بیرون بمون دخالت نکن تو موضوع Keep out of this Keep out of this On my dead body On my dead body مگر اینکه از روی جنازم رد بشی مگر اینکه از روی بدن مرده من رد بشی که اجازه بدم مثلا شما فلان کار رو انجام بدی on my dead body on my dead body you are a pain in the neck You are a pain in the neck اصطلاحی است به معنی تو مایه دردسر هستی تو بلای جان هستی You are a pain in the neck You are a pain in the neck Shut the fuck up Shut the fuck up Fuck up کلمه بیادبی است یعنی خفه خون بگیر شات یعنی بستن شات د فاکاپ یک اصطلاح آمیانه و البته بیادبی است یعنی خفه خون بگیر تأکید و بیادبی خاصی در این کلمه وجود داره باید حواستون باشه هر جایی نمیتونید استفاده بکنید شات د fuck up shut the fuck up shut the hell up. Shut the hell up. با لحن بسیار بیادبی یعنی خفه شد دهنتو ببند. Shut the hell up. Shut the hell up. Shut your mouth. Shut your mouth. یعنی دهنت رو ببند خفه شو shut your mouth shut your mouth stop if you dare stop if you dare یعنی اگر جرأت داری وایسا اگر جرأت داری بیست stop if you dare Stop, if you dare! Such an asshole such an asshole یعنی عجب احمقی عجب کلخری عجب آدم نفهمی such an asshole such an asshole The hell with it. The hell with it. معادل عبارت به درک به جهنم در فارسی است. The hell with it. The hell with it. This is bullshit. This is bullshit یعنی این مزخرفه این چرته باید توجه بکنید این عبارت یه مقدار بیادبیه مثلا طرف یه حرفی زده شما میخواید بگید که مزخرف داره میگه This is bullshit This is bullshit Don't monkey around Don't monkey around اصطلاحی است به معنی احمقانه رفتار نکن این کار احمقانه را انجام نده Don't monkey around Don't monkey around What is it to you? What is it to you? به شما چه ربطی داره چه ارتباطی به تو داره چه دخلی به تو داره What is it to you What is it to you You are another You are another مثلا داداش بزرگتون یه حرفی به شما میزنه یا دوستتون تو مدرسه یه حرف بدی میزنه شما بهش میگین چی you are another تو هم یکی دیگه از اون هستی یعنی خودتی خیلی راحت you are another You are another. You are dreaming. You are dreaming یعنی داری رویا پردازی میکنی دلت خوشه ها You are dreaming You are dreaming You make me sick You make me sick در واقع تو حالت لغوی یعنی تو منو مریض میکنی اما در معنی اصطلاحی یعنی تو حالمو به هم میزنی من ازت متنفرم You make me sick You make me sick You will get yours. You will get yours. عبارتی است به معنی اینکه تو هم تقاصد رو پس میدی تو فارسی میگیم خدا از پات در میاره You will get yours You will get yours Stop your thoughtless act Stop your thoughtless act یعنی رفتار بیفکرانت رو تموم کن بس کن Stop your thoughtless act Stop your thoughtless act Do not be an idiot Don't be an idiot یعنی احمق نباش Don't be an idiot Don't be an idiot. Do not count on me. Don't count on me. روی من حساب نکن. اگه فکر کردی مثلا من فلان کار رو برات انجام میدم روی من حساب باز نکن. در فارسی میگیم روی من حساب باز نکن. Don't count on me. Don't count on me. Do not fool around. Do not fool around یعنی مسخره بازی در نیار لود بازی در نیار Don't fool around Don't fool around Do not pull my leg. Don't pull my leg. در معنی لغوی و کلمه ایش یعنی پای من رو نکش اما در معنی اصطلاحیش یعنی سر به سر من نذار با من شوخی نکن Don't pull my leg Don't pull my leg Go fly your kite. Go fly your kite. از نظر لغوی یعنی برو بادبادک بازی تو بکن اما در معنی اصطلاحی یعنی برو پی کارت برو دنبال کار خودت برو رد کارت Go fly your kite Go fly your kite It is not up to you It's not up to you یعنی به تو مربوط نیست به تو ارتباطی نداره It's not up to you It's not up to you Let's just drop it Let's just drop it یعنی اجازه بده که بس کنیم اجازه بده موضوع رو بیخیال بشیم موضوع رو بندازیم بره Let's just drop it Let's just drop it Mind your language Mind your language حواست به حرف زدنت باشه Mind your language Mind your language You are so behind You are so behind یعنی تو خیلی عقبی خیلی شوتی خیلی پرتی از ماجرا یک اصطلاح هست به این معنی You are so behind You are so behind You are so cheeky You are so cheeky یعنی تو خیلی گستاخی خیلی پر رو هستی You are so cheeky You are so cheeky Just leave me alone and go away Just leave me alone and go away یعنی فقط تنهام بگذار و برو پی کارت Just leave me alone and go away Just leave me alone and go away.